Yo la pide sak pa vo le Dabwen, se mem E mem sistem la Banon Jezu pou nou kousifiye la geba na bas Enlemen sistem, mem bagay Enlemen sistem, mem bagay Oh, pour qu'ils conseil de pasteur New York, Canada, pour qu'ils conseil pasteur de Miami, États-Unis, Florida crucifié. Parce que me répéter sa volée à dire. Hein? Parce que m'a dit barré volé. Hein? Non, et puis te volé à Parce que dit volé qui Oui, l'autre moun kadi l'a kache. Oui, moun zwa kadi l'a kache. Yon fè 3 moun yon pale de woz. Kom moun ki bat kovèti. 3 moun. Sè te chpou mèm pou l'fèm kompren de rè. On di manj pa te bouj pou chaper, mpa mèm di mouj pou chaper. On mba a yi soti nan mouj, mpa mba yi depanse. Nè gra pou mde a wouj. Sè mda lè yi nan wouj. Non yon kou lò bay la wè. Mpa gala soti de jalou li fè fè. The woman had already died for three months. Pour cet esprit montrer le système, non? Pendant que vous même, vous parlez, vous parlez, nous pas condamner pas condamner ça, Dint yo hear what they was saying? Tout moun dande, tout moun dande. Tout moun dande, tout moun dande. Tout a artis yo. Fwa me anlo, tout moun dande. Tout moun dande, sou net anet. Alimen di fe bada 3 mwa. Oh, for 3 months, 3 months the internet was lit up. Oh, tout moun a pale, yon da kwalot, yon da kwalot. moi-même, moi, paraître. Mes amis, dimanche matin, même, madame n'a pas dans tête moi-même. C'est cet esprit qui va un flash, qui dit, dame n'a pas de convertir, ça fait cassette, qu'il t'a réglé. Bagay moun dit déjà, mes amis, le monde point du fait, c'est moi qui tout Pour non même, il y a un mandat, à gauche, Mais mes amis, faut nous voir. Faut nous avoir un système qui parle parler. Amen. Faut nous vont-nous d'accord qu'un système qui parle m'ouvrir bouche. Pas d'accord. Même lui-même, il te dit ça? Even the rose herself once said it. that she was minding her même lui-même il expliquait dans cassette c'est avec cassette qu'il a réglé that she was selling her cassette and her CDs si manger la la il a Peu à poisson l'a défendre bon mes amis lui-même lui dit ça moi-même and her bread hey ça passe là même what happened here ennemis de la croix. Les ennemis de la croix. They are enemies of the cross. Texte a dit leur fin sera the, the scripture says la perdition. Ils ont pour Dieu destruction, for their God is their Ils mettent leur gloire en ce qu'ils font. leur honte. Maintenant, le texte a dit dans Jean, je vais répéter encore, dans Jean chapitre 10, verset 28, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle. Leur ça, c'est tout à nous à ne pas oublier, Do not forget, nous toutes ces brebis perdues, nous. We are all lost sheep. Ah, par contre, je d'accord ça. We all are lost dit, nous toutes c'était brebis perdues, nous t'es. Jusqu'à présent, le monde, c'est le monde, tout le monde dans le monde, c'est brebis, mon Dieu. Mais des brebis perdues. Nous d'accord, mais pas d'accord. Nous d'accord. Des brebis perdues. They are lost sheep. Ebe se pou ebi sa yo jesu baye la vil Temdou sa e Calvin pat kon Mwen gret mwen se pala mta kou gil Nou te posede la moun eternel um, Yes or no nous te possédé That we had eternal, la mort eternal éternelle. Depuis Adam. From Adam. Depuis manger fruit ça, ou mourir. C'est ça, est la mort That's what you call the. séparé de Dieu. You will be separated from from God. Dieu pas une relation avec nous. God did not would not have nous avec Dieu a brisé. relationship with you. Your intimacy with God be C'est ça, oui, la mort That's what you call the eternal death. Bon, pour formule And for formula pour person who is la vie la éternelle that person themselves must have eternal life si I don't know if you understand me la vie éternelle pour prendre la your eternal death pour la vie par in exchange I would like for the people sitting here to grasp what I'm saying. Parce que c'est la justice liée. Because it is just. Sou pas juste ou pas qu'à justifier au monde. You cannot be just. You cannot justify someone if you are not just yourself. Ou pas gain. Because you don't have justice. Donc Jésus-Christ étant Therefore, Jesus Christ la vie éternelle qu'il est. As eternal life that he is. Il la vie éternelle sur la croix. Give eternal life through the cross. Et ça veut dire, je leur donne His la vie éternelle. Says, I give them eternal life. Je ne sais pas si vous entendez. I don't know if you hear me. I'm teaching something that's very sensitive. It's a very sensitive matter. I would like for you to open up your mind, eye, uh, your mind's eyes that you may understand. Et, blanc aussi bien. If there are people who are Calvinists who are listening to me, je leur donne la vie éternelle sur la croix. I give them life, eternal life vie éternelle the hein. eternal life that He gave it to them tout le monde li sou la croix. Dèk la a ou spirituellement, des moyens pour ressusciter spirituellement. Des moyens pour revivre spirituellement. Que moyens dieu spirituellement. Et sa la vie éternelle, li pa nan mouvement la religion. Il va dans le mouvement dehors de la croix. La vie à côté lié. Sur la croix de Christ. Et quel est monde de, rencontrer avec elle, on demande est-ce qu'elle fait connaissance. Si vous voulez changer de langage, on demande est-ce qu'elle convertit. Est-ce qu'on fait, est qu fait connaissance avec Jésus-Christ crucifié sur la croix. Fasilman la patre nan maman ou. And truly he will curse you out. Ekskouze moun. Mba ou lè jan yè. I'll tell you, I'll say to you how it is. Mba gèy gò wè bay la wè, lè gò wè. Mba bon gèy gò wè. Pase sa... Il le monde. Because death has offended the le diable. Oh, Christ crucifié sur la croix. Et on connaît de, vous dire Christ crucifié sur la croix. Ou dit Christ victorieux sur la croix. Ou dit Christ mourir pour moi sur la croix. Ou dit Christ mourir enterré sur la croix. Ou le dit Christ ressuscité sur la croix. Il fait tout le monde le dit Jésus Christ a monté. Il monté dans la hauteurs à la droite de son Père. Alléluia. À la droite de son Père. Et on dit Jésus a retourné. D'où on entend plat royaume diable là. Oh, ça seulement, ça seulement. On entend plat royaume diable là. Alléluia. Que c'est May my God bless you. Et c'est May my God bless you. Et eh bien, sur la croix, qui ça Jésus fait? And in the cross, what did Jesus do? Il prend la vie éternelle. Hein. On the cross, Jesus took his eternal life. Il baille l'humanité. And he gave it to human, humanity. Il prend la mort. he took the eternal l'humanité, hein. of humanity. La mort spirituelle. Il prend la mort spirituelle il prend la mort spirituelle de l'humanité hein. il prend sous la croix, il prend la vie spirituelle, hein. il baille les hommes. Il voit là, il voit là, voit là en Europe, voit là en Afrique, voit là en Amérique, voit. est dans tout continent. L'Ivoire est Est-ce que nous là? Qu'on a la croix Christ a brimé. Il baille la vie, il baille la vie. Jusqu'à ce qu'elle tombe à Haïti, il la vie. Amen. Il la vie. Ah, baille la ville, baille la vie. Depuis où l'église pas la vie là-dedans, où est monde pas la vie. En donne. Il pas à Christ sur la croix. La croix de Christ c'est la vie baille. Amen. Oh, gon gon serviteur gon qui There's a servant who sings a song. Moi rencontrer Jésus dans ah, chemin. Demandez côté Moi le Seigneur, m'a cherché. la fin. Jésus sauveur. Jesus sent life et depuis 2000 ans, plus de 2000 ans and for over 2000 years la vie sa a la distribuye et mabdo magay woy excusem tout petit please excuse me Moïse pendant longtemps parlait Pharaon. Moses, while he was inside the palace of Pharaoh, Moïse Moses fell asleep. He saw there was a person who was nailed on a cross. personne à la cloué son croix. Sang coulé. Monsieur, frère Samuel, ça le l'humanité pral dit devant Moïse. Oh, what does that have to do with Moses? Moïse en dedans palais pharaon. Mais c'est ça pasteur qui a cherché, pasteur qui a cherché son déblé. Who's looking for wheat? Ça le pral dit. What are they going to say? Ah, est-ce que nous l'avons? Are you with me? nous What are you going to tell Moses Moïse en palais pharaon. Was inside Il a une vision Oh, he had a vision. De la croix de Christ. Of the cross of Christ. personne sur la croix. He person coulé. He saw blood that was shed. Monsieur demandé pendant hein, la vision, qui est ce personnage ça? Ça moi, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, qui a monté la vision en dormant, alléluia ils son personnage que est Jésus, qui est pour le venir, que le Christ, c'est le Christ qui devait venir, qui est pour venir pour l'humanité, c'est lui-même qui a souffert pour, sauver l'humanité pour ça. Oh, Moïse dit si c'est comme ça, pas besoin encore les richesses de l'Égypte, pas besoin encore les richesses de l'Égypte, moi plutôt accepter la croix ça. Alléluia. Toi, il la qui Mwen pi to aksepte la kwa sa, mwen pi to aksepte soufre sa, ke le trezor de l'Egypte, mwen pi to aksepte la kwa sa, mwen pi to aksepte soufre sa, mwen pi to aksepte soufre sa. Je préfère accepter rejet ça. Je préfère accepter humiliation ça. Je préfère accepter ignominie ça. Côté l'église mondiale en Haïti. Côté l'église mondiale aux États-Unis. Moïse, hein, pas là. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Moise Se la remon prechil oh, Ou tande Ou pap ka pase oh, Pap gen wout pou pase Pap gen wout pou pase Pap gen wout pou nou pase Se denis pap gen oh, wout pou pase Sè le stream pap genwout poun nou pase. Pap genwout poun nou pase. Pap genwout nan. Pat genwout nan. So sel vizyon. Sè ne zin. Pap genwout nan. Pap genwout poun nou pase. Pap genwout poun nou pase. Pat genwout poun nou pase. Pap gen wout pou pase. Pap gen wout pou pase. Frélikson pap gen wout. Zerenin pap gen wout pou pase. Anakira, honaman akira. Sou sel vizyon yon yon jwen. Vision that Moses received. Tukuira kina hanamanaka. Tukuira kina ah, hanamanakana yo. E toukou iraki nan kana manan. Pap gen wout. Pap gen wout se wout. Se me ale pap gen wout. Pap gen wout. Pa gen eskiz ou wale bay. Ranje byon bidyosan. E toukou fom boutan den evanjila. Ranje byon. Ranje byon. Ou chita to alèz. Ou papa relax ou. Why si leve pitit mwen, m gade ou My son, I could say to you, don't be too comfortable. Don't sit too comfortable. Pagè route. Moïse an tap alè Because Moses was inside of the palace. There was one, on vision fait One vision had him, had him heated, had his mind. Hallelujah. Hallelujah. Ah, Mwen se nou met ranje kon nou. Mwen bagache pou sa. Mwen nan rejou mwete yo. Mwen ah, pshifon oh, en nou. Mwen sa vek. Sonye bi mwen bavine felaj an Amerik. So yon brin bav in yon bas, lou ya, bav in yon bas se kolet an Amerik, bav in jes zon mi an Amerik, bav in jes zon mi an Amerik, Moiz, ele Moiz si nou e vizyon sa, Moiz bagen zon mi an kon an pale ya, woy, koko le moun jida fet avèk zon mi kon sa, kolet, kolet, kon yon si nou e vizyon an. Kè bon Dje bè ni pè pri matè ya? Mwen yon si nou evizyon sa? Fa, ou gen se pa pa pa la kwa? Ayay, ayay, ayay, ayay, ayay! Depuis Moïse, nous avons vision. Well, after that vision. Oh, that vision. Oh, vision. I gote pa gen fa on kon Papa. I gote pa gen moun men na pale. I gote pa gen zombie na pale. I gote pa sen salwe a. Salwe a pa gen zombie la dan. Salwe a pa gen zombie la dan. Kanan kanan 이�oum. Salwe a pa gen zombie la dan. Salwe a son visyon la. Son visyon de la kwa. Li pa gen zombie la dan. Salwe a pa gen zombie la dan. Salwe a pa gen leji pladan. Salwe a pa gen pale leji pladan. Salwe a. vision simplement. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia Alors, pour me quitter Moïse, où est passé? For Moses to see further than ah. Pour me dire. Et ça Regardez, regardez madame. Attendez l'évangile là. Attendez, pas qu'on a manifestation. de l'évangile là. Pour moi. Listen, the, listen to the gospel. Listen. Manifestation de l'évangile, c'est la pratique. Manifestation of the gospel, it's in the practicality of life. I would like for you to grasp For you to listen Carefully Comment Moïse se joint bail ça? How did Moses On seule vision dans l'homme. Pas de l'évangile en dedans, non? Pas de parole bonne en dedans, non? Dans toute divinité, oui. Alors où on a reçu la révélation? Comment Moïse se dans la toute divinité, oui? Il recevoir la révélation dans où? C'est parce qu'il because there was something. Il t'a cherché. Nous ne là, ah, nous plus bien que Moïse. Nous placer plus bien que Moïse. Comment mon Dieu, le ciel va descendre pour montrer Moïse. Même Messie qui est pour venir. Moïse dit, oh, mais c'est ça. J'entendais oh. à Moïse Gantant. Il va besoin de presse encore. Il va besoin de encore. Il n'a besoin de richesse de l'Égypte encore. Il va besoin de pharaon encore. Il n'a besoin de rien encore. Aïe, aïe, aïe, l'église, mon Dieu, ah, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse l'église du matin. Que bon Dieu bénisse l'église du matin. Que bon Dieu bénisse l'église ce matin. Qui soit cherché. Qui soit cherché. Qui soit cherché. Qui soit cherché. Qui sont cherchés? What you Qui Moïse dans l'Ancien Testament. L'a cherché la gloire. L'a cherché la gloire de Christ. L'a cherché la gloire de Christ. Pendant l'ouest couler. Il humiliation. Moïse dit c'est gloire La gloire même si elle a humiliation la donne. Mais il gloire cachée. Il gloire cachée. Il gloire cachée. Il a gloire gloire cachée. apira hona manakana ataka hamana There's a hidden glory. Hallelujah. Hallelujah. une gloire cachée. There's hidden glory. Et content Jean mon Dieu fait là. And I'm happy the way the Lord did it. Il caché gloire. He hid the glory. Pour les vicieux. For the, for the greedy. If you're not in the faith, you can't see the glory. If you're not in the faith, in the Christian faith, you can see His glory. Can I see His glory? Yon nou chita ya pou e soufrase la kwa yon pa aposhe Yon pa aposhe pa se soufrase yon we They, they stand afar because they see the suffering on the cross. Meanwhile, the destiny, the, the, the suffering has the glory. The eternal glory. It gives the eternal life to us. But he says, come to me on the cross. Because he says, come and get the suffering. behind the suffering, there is a glory. Hallelujah. There is eternal glory right beyond the cross. Beyond the suffering. souvenez manger, sortez l'église là. Sortez dans le manger, ma prêcher. Demandez à manger au vini, des manger au vini, des gloire personnelles. Déplacez, déplacez des gloires pour mon honorer, pour nous sur la croix. Pas honneur, sur la croix. C'est après la croix, c'est après la croix, c'est après la croix. Faut leur mourir sous la croix, Le ressusciter. Amen, c'est après ça, on va louer gloire, mon C'est ton bel garçon de mon louer. C'est ton bel femme de mon Éclat sur vous, mon louer. Amen, des rayons de gloire, des rayons de gloire. à des rayons de gloire. Des rayons de gloire. The rays of glory. The rays of glory. tukuyona kina hana Je sais parmi les phalanges qui louent Dieu jour uni. Je sais parmi les phalanges qui louent Dieu jour et nuit. Louia. Louia. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit motivé. Oh, the Holy Spirit has motivated me. Après-midi, nous allons déshabiller le système. We're going to non, Nous allons nous allons montrer pour qui ça aurait aimé passer Amel, pour qui ça aurait haï passer Amel. Et c'est bah sous la croix, le comme ça. Parce qu'il vient from the cross. La prédication de la croix est une folie. Se ki peris Adi ka fe moun mouri sou la kwa son foli Pou se ki peris Pou nou ki sou msou Son pwisos kap di gaj Louya Son pwisos kap di gaj Louya Mwen mkote mkope da le mod la Louya montrer la croix de Christ est encore vivant. Nous mettons faire tout mouvement, faire mouvement raquette nous, faire mouvement diable nous, faire mouvement maçon loge nous, exposer moi-même là, depuis ce mouvement diable, mouvement la chair, m'a dit ces mouvements la chair, n'a vu tout m'a dit mouvement diable, aïe, n'importe ça n'a pas exposé. Conseil de tirador, t'aimes pas prendre temps répondre, mais l'on pas être comme gros rater m'a répondre, m'a répondre, m'a répondre, dans m'a parce que ce sont des ennemis de la croix, n'a ça nous dit m'a répondre, m'a Hein, il y a besoin. y a besoin pour terrain envahi avec vagabond. They want vagabond to pour pas monde qui To have nobody to answer them But I will respond non? I don't care for you to like me But I will respond Koun ya la And now Le moun saotil saotil tombe la When the person jumped Into the cross Je leur donne la vie I give them eternal life Et puis sa le dit And what else does it say? ne périront. Elles ne périront jamais. Attendez bien. Et trois bagailles qui là-dedans. Je leur donne I give them la vie. éternelle. la vie éternelle là, Sur la croix, il exposait la vie éternelle. Et ça fait venir la vie éternelle qu'on a là. Et sous la croix, m'avancer par la foi, oui. Par la foi, me dit Jésus, me chercher la vie éternelle par nous. Ah, oh, on n'a pas attendu, me dit Jésus. I have come to chercher la vie éternelle pas non. Et me dit Amel, souveni chercher béni. C'est chaque monde qui peut avancer, oui. Ah, est-ce que l'église a là? Amen. To ask him for your eternal life. C'est chaque monde qui peut avancer, oui. Je leur donne la vie éternelle. Elle ne périra jamais. Bon. bien, oui. And listen carefully. à nous faire cette interprétation. Let let us, let us, let us interpret this quickly. Il dit, elle ne périra jamais. And it says, they shall never perish. D'après vous-même, Jésus boit la vie éternelle à vous périr. Do you think that the Lord gives you eternal life and you perish? Ça c'est logique là ça. That's the logic. Jésus pas baoul pour vous prendre encore. Jesus did not give you the eternal life. Il pas pour le perdre. He did not give it to you to go lose. T'entendez bien oui? Listen, Il dit ça. He says, L'elle dit, je leur donne la vie éternelle là. Elles ne périront jamais. Ah, où est-ce que And that they, shall never perish. La vie m'a dans croix. That means the life I have given into the cross. La vie ça pas périr. The life that he gave into the cross, it cannot be perished. ou même sous ramasser la vie ça. Therefore you if you have taken the life that Jesus has given in the cross, you shall never perish. Et ça fait moi-même moi dit moi sauver me sauver net. I said that I am saved, I am saved forever. Amen, amen. I can say I'm Et ça fait moi-même moi dit me sauver. Sauver net, sauver net parce que la vie éternellement pas qu'à faner. Il pas qu'à pourrir, il pas qu'à gâter. My eternal life cannot cannot spoil. so est-ce que la mère là? I'm saved and I'm Me sauver net ça c'est moi-même. Forever. Mwen men mpaka dil pou ou Mpaka dil pou ou Mpaka dil pou ou Mpaka dil pou kon mwen pou l'eklis la Mwen msove msove net Je nperire chame Mwen msa an dan la kwa la mi Mwen msa an dan la kwa la mi Mwen msa an dan la kwa la mi I don't know if you have the courage to sing. Do you have the courage to see Nous We're about to end. I would like you to understand. Listen, I have I give them eternal life. La vie éternelle, Jésus dit, le, je leur donne parce qu'il a parlé des brebis. Mais la réception est, est personnelle. La ah. réception, la réception, la donation est collective. La réception est personnelle. Nous là, nous là, nous là, nous Qui ça me dit là? What did I just say? la donation est eh, collective. Venez à moi. L'appel est collectif. Oh, the calling vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais la réponse est individuelle et personnelle. Nou ya, e sa fe mwen dou mwen gen, pou bi mwen gen la vi eternel, person pa ka pran. Ou men mwen vek pou gen la vi eternel, pa ou, ki pa pa maman la, ki pa pa pa pa la, nou la mwen semyon, mwen semyon. Mwen pa amen mwen nou. Pou bi, ven nou an ton sombana kwa davo, ne pou an apreche epou chotou, ou emso epou chotou. You see me preaching, <laughs> you must be in your hot seat. You took care for me. Nous là avec moi? Are you with me? Alors, eh ben, euh, et eh, presque pas faute, non? Écoute le levé. Hein? It's not his fault. It's the environment where he grew up. Écoute le lever, hein? et puis petite manière. It's my son. Écoute eh, l'environnement pas bon. It's the environment that is not good. Environnement pas bon en autant de ça environnement pas bon. Et autant de fois nous prenons si nous mettre dans environnement ça autant de fois nous plagué vers ou yo. On voit on des jeunes garçons dans l'évangile qui fêtent dans l'évangile sérieux ou même sont femmes sérieux. son garçon sérieux. a pour prendre upright. nous là n'importe n'importe euh, emballé par to let this to allow the kids to grow up in just an, an environment that is not safe for them. Um, where, where, you pop ka gaspille. You see, they cannot, be, they cannot be spoiled. They cannot be that's how you should be. You va toutes mesdames là. On va qu'on soit doué. On va tout le monde doué. L'évangile John. Tous les cinq. Five of you, that's how you should be. Amen. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. May God bless you. Bon verset là. Il dit, je leur donne la vie éternelle, à personne ne vie à Dieu. Euh, and no one can snatch them from my hand. dit personne là, said no mais ça Calvin pas comprendre. It's what Calvin Calvin did not understand. Il dit personne d'autre. No mais pas dit ou même ou pas qu'à sortir. personne ne le ravira de maman, il dit personne d'autre. Mais pas parler personne ça pas parlé de vous. No one can take you out. Il pas parler de monde qui recevra la vie éternelle. Il veut dire personne d'autre. Nous dans des samedis là. Ça te dit E tem sa ki an omisyon Nan tem grame E di ki yo pa me te li Yo ki yo somay psikolojik liye Ou mem ou konen Ou mem ou konen Person E pi pli ta Pli ta nou pralwe E tem sa Napke mbe Pli ta nou pralwe tem sa Later on, we're going to see in Hebrew. En comparaison avec Temsa. In comparison from this term. De Temsa yo. Those two. On vous yo pou Que May my God bless you. Que matin. May my God bless you this morning. Matin. But de toi to a mum This morning I only came to share just a couple words with But I feel like something got over me, something took over me bless, nan bless, m bini là. la, ki bless, nan bini, Que plus tard si Dieu veut, qu'il soit God willing. Bon Dieu bénir. Allons y merci Seigneur. Allons y merci Jésus. La vie qui n'a moyen, personne ne m'a qu'à retirer. La vie qui n'a moyen, personne ne m'a qu'à retirer. La vie qui n'a moyen, personne ne m'a qu'à retirer. Yo pas gagné, yo pas capable moi la vie, la vie, la vie qui n'a moins, personne ne va retirer. La vie qui n'a moins, personne ne va retirer. La vie, la vie qui n'a moins, personne ne va retirer. Aïe, aïe. qui personne ne va La vie si nous la vie qui la vie qui La vie qui la vie qui Pwedi oksyon ki yon damne Person baga retire Oksyon oh, ki yon damne Person retire Amen Oksyon ki yon damne Person baga retire Yo fage yel yo baka justice ki yon damne Person retire Pwedi justice ki yon damne ne baka Oh Justice on personne ne va retirer. Yo pa yo Yo yo Yo yo Yo yo Yo yo Yo yo Yo pa geyen, yo pa ka pa pa mwen Yo pa geyen, yo pa ka pa pa mwen Yo, you yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, yo, baggy, Bon Dieu béni. Ou même qui t'a suivi nous sur YouTube, c'est ton plaisir pour nous être avec vous. Ou même qui t'a suivi nous sur YouTube, c'est ton plaisir pour nous être avec vous. Ou même qui de part et d'autres qui t'est connecté avec nous-mêmes. Nous disons merci en pile parce que vous te pris le temps pour détendre la parole de Dieu. Nous bon rendez-vous plus tard. Ouais, ouais, donc t'as entendu, ça, Bergen Bita, ton bail comme ça. Au nom de Jésus, rendez-vous plus tard si Jésus qui peut être content pour retourner, pour nous qu'à vivre même moment encore. Au nom de Jésus, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne à plus tard. Yes, bon Dieu bénisse nous. Bon Dieu bénisse nous. Plus tard, c'est 6 heures. C'est pas 7 heures, c'est 6 heures. Alléluia. Mais oui, c'est